Բարև ձեզ։ Եկեք խոսենք database-ների մասին կամ տվյալների բազաների մասին։ Ուրեմն ինչ է database-ը։ Database-ը համակարգ է, որի ամբողջ դերը ինֆորմացիա պահելն է եւ վերադարձնելը, okay։ Իրականում կան բազմաթիվ տարբեր database-ներ, բայց եթե մենք վերցնենք ամենահայտնի է հաճախ հանդիպող database-ները, նրանց կարելի է բաժանել մոտավորապես 5 խմբակների։ Ուրեմն մի շարք database-ներ կան, որոնց որոնք համարվում են key value database-ներ, այսինքն բանալի արժեք կոմբինացիայով database-ներ։ Կան database-ներ, որոնք որ համարվում են գրաֆային, կան document, white column եւ relational։ Եվ նպատակը այս վիդեո շարքի նա է, որ մենք ուսումնասիրենք տարբեր այս տարբերակները database-ների, հասկանանք ինչով են ամեն ամեն տարբերակը ուժեղ կամ թույլ տեսնենք կոնկրետ օրինակներ database-ների եւ տալ մի քիչ պրակտիկ բան թե ինչպես կարելի է real այս database-ների հետ շփվել ձեր ծրագիրներից, ձեր պրոյեկտներից։ Կոնկրետ որպես օրինակ ես կօգտագործեմ ինչպես կարելի է այս database-ները օգտագործել Node.js-ից, բայց դե իրականում այդ որ հասկանում եք, դա նույնը անել Python-ից կամ PHP-ից կամ որևէ այլ ծագահման լեզվից շատ չի տարբերվում։ Նենց որ հույսով եմ այս վիդեո շարքը կլինի պրակտիկ և օգտակար բոլորի համար։ Նենց որ եկեք սկսենք։